Good morning. Anche se direi più buon pomeriggio perché qui è l'1.05. Eh, mister, master, maestro. Oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David. Lynch, it's January 28, 2022. And if he can't believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. It's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard once again. And uh, shaved it with this uh, beautiful blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. Eh, and a Severi Friday anzi tra eh, sabato notte diciamo comunque venerdì si può dire ehm, tra cioè, venerdì e sabato comunque guarderò la mia trasmissione preferita sul cinema la rete principale qui in Italia il canale principale Rai 1 condotta da Gigi Marzullo cinematografo grandissima trasmissione forse se riesco metto un previo ho comunque un video con alcune frasi cult di Marzullo che vabbè, uh, grande personaggio, insomma. Uh, per quanto riguarda il video sui pensieri, non so se lo faccio perché non ho quasi nulla da dire, forse solo che uh, ci sarà forse il ventiduesimo episodio su It's a Friday Once Again, la nostra serie musicale, quindi occhio se siete interessati. Poi se mi viene qualche altra cosa in mente, aggiungo in descrizione. Anyway, as he just see through the window. Fortuna 3 dopo 3-4 giorni consecutivi on Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine Absolutely We Don't Them Them ma comunque va bene così no perché li abbiamo avuti per 3-4 giorni consecutivi però non credo che ovviamente non credo che ovviamente possa migliorare quindi è inutile che dico la frase cult mi sembra un po' impossibile eh, per cui say the disc So, from the mythical window with the colored curtain. Sto bella ma bella, ma comunque l'inquadratura, cioè l'atmosfera la, comunque non ci aiuta. Uh, eh, and it's a green roller shooter. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 T5 have a great day, him, all the people, follow the channel and the reports, sì, un saluto veramente a tutti. Non dico le cose con enfasi, perché ovviamente quando il tempo è così, lo sapete, non le dico con enfasi. Per quanto riguarda la musica, ovviamente è sempre mia la mia interpretazione di Cook Dance, ovviamente da Twin Peaks di Angela Badalamenti. Eh, per chi è interessato inserisco sempre il link del video più audio completi in descrizione. So again, have a great day him, all these people, and everyone too grazie sempre Youssef, sei sempre mitico.